また仕事じゃあ釣り行くぞ こんばんは釣れましたかあ本当ですかタチウオですかいまいですかあほんまですかこっち投げていいですかすみませんこっちね結構食ってくるんですよあダメでしたあ今日あかんのかなそしたらそしたらあかんかもしれないですね今日これねかくんでね こんな曲なのかなあ、本当ですか。結構かな。こっち浅いんですよね。 <laughs> あ、やっぱそうですか。う <laughs> <laughs> まいっすね。全然当たってこんな。 浅いいや全くですね <laughs> 浅いから怖いですそうそうそうそうそうそうおらんのかなおらんかもうちょっと暗なってからしか来んのすかね そうっすよね <laughs> もうそうですね。ちょっと絵描きたくないんであ、今当たった。当たったですね。あ、なんか、なんかうろうろしてますね。無理そう。 あそうですいやここはそうですね <laughs> もっと深いとこはさすがにちょっとあれですけどそうですねまあ多分まずめになったら何でも食ってくるじゃないですか <laughs> おらんな あの手前でしてるのあれですかね立ちをしてるんですかね全員ねあっ食いましたねこっちですねあで投げていいですよこっちもやっぱこっちの方が多分食ってくると思うんでちょっと僕右側方面投げるんでえ <laughs> ああそれはそうですね だいぶ早く巻いてきて手前の方だけあれやったらはいあどうぞえ <laughs> あほんまですか そうですね投げてもひたすら早く巻いてるだけですねあ触った わー食われとるくっそワインの持ってきますわ最悪や <laughs> 浅いんでねそっちほんまに <laughs> こっちの方投げてみてください 一宿 you